Eh, sucede que como a las 8 y media de la noche, ya yo estaba dormido. Cuando desperté la casita de acá, el ranchito que se ven acá, y estaba encendido en llama. Y entonces yo salí por la puerta principal y me dirigí hacia abajo para evitar que los cables se... ¿cómo se llama? Haga circuito. Y eso fue todo. Y ahí más, no sé, no, ¿qué le voy a decir quiénes fueron? No le puedo decir quiénes fueron, no le puedo decir eh, que hay sospechas pues. Porque... En primer lugar, yo no soy de aquí, yo soy del otro lado, yo tengo un año de vivir acá. Y entonces tengo un poco relación con las personas por acá. ¿No sospecha de alguien? ¿No, yo más? no lo que siempre, lo que sigo repitiendo como la lora es que se puede, se puede uno imaginar, puede sospechar que si no son los terratenientes de acá, podría ser alguno de los que lo, lo, apoyan. Son los únicos que, se pueden prestar para estos asuntos. ¿Recibió usted amenazas No, para nada. ¿Se pusieron denuncias en el OIJ? No, no, ni no. O sea, el OIJ no vino. No, no, vino. ¿Los bomberos? Tampoco. ¿Pero llamaron a los bomberos? Mm, pienso que no. De mi parte no, porque como no tengo celular ni nada, yo no tengo comunicación con nadie. Esa hora de la noche, ¿con quién? ¿Esta recuperación a cargo, quién está? Wilber Ortiz. Wilber Ortiz. ¿Alguna autoridad los ha visitado? ¿Alguna otra persona? Solo la policía, esa hora que pasó el caso. Solo la patrulla que se mantuvo durante esa hora allá arriba por espacio de 25 a 30 minutos. ¿En el momento en El momento, en el momento se mantuvo como 25 30 minutos, luego bajaron eh, dice que a, apagar el fuego, pero ya todo estaba quemado. Lo que vinieron es eh, echarle agua al escombro que había ahí echando humo. O sea, ellos fueron los que lo echaron, entonces les echaron el agua. Eh, sí, este... entonces, eso es lo único. Porque cuando yo empecé a pedir los primeros auxilios, a gritar, ¿verdad? Por los primeros auxilios, la sirena de la patrulla comenzó a, ¿cómo se llama eso? a, sonar. y las luces empezaron a, alumbrar, pero de repente apagaron todo y se quedaron en silencio. Luego insinuaron que ellos no bajaron en el momento que escuchó los gritos porque dice que ellos no son de aquí, no están acostumbrados a este ambiente, que por todo lado le gritan, entonces ellos están como locos, dice, nosotros estamos locos porque por todo lado nos gritan, por allá se escucha caracol y por allá se escucha grito, entonces no podemos captar si es que eh, en realidad está pasando alguna emergencia, algo así, y por eso ellos no bajaron, es pero al ver, dice que ellos se fijaron que estaba estaba ardiendo fuego por ahí, entonces, no, una, una llama no, dice que estaba, vieron como tipo de humo, ah, entonces ellos bajaron. ¿Y dónde estaban ellos? Ahí arriba en el alto, ahí, en el puro altillo. ¿Tiene la policía? La policía, sí. ¿La policía pasa aquí normalmente en la noche, sí? O? La policía pasa y ellos siempre se van a quedar allá, eh, allá donde William Arias. Por cierto, ese, ese anoche, después que atendió el caso acá, salieron y regresaron, se metieron para donde William, ahí amanecieron, a las 5 de la mañana salieron para Ni siquiera se mantuvieron aquí. las Siete y media. A las ocho y media, ocho y media. Ocho y media. ¿En la noche. ¿Y quién es William Arias? el señor que vive allá al otro lado que han afuera. Ese mismo. El William Arias es ese que vive afuera, está bien Vive afuera. la casa que está aquí. Hay una casa cuando entramos, es la de William Arias. La, casa de la pulpería. Ah, ese es Ramiro Vega. Ah, mm, Estamos hablando de William Arias. Ese es William Arias, no es Ramiro Vega. no sé, algo más que quiera contarnos, algo más Estela, algo más En los días anteriores han tenido algún asedio, alguna amenaza, han pasado diciendo cosas. Ah, no, no, no, no. En algún momento esos señores, cuando Huira como de Ramiro, han venido a hablar aquí con ustedes, con alguien. No. ¿No? No, Solo pues, eh, terminemos con... Algo que le tenga que decir a las autoridades, de gobierno, de policía, internacionales. Y hay que poner seguridad, porque la seguridad que están, están dando por acá, eso, eso, eso no se llama seguridad, para mí eso se llama inseguridad. Porque ni, ni los policías de acá ya Imagínense que los señores que vinieron anoche ni siquiera quisieron darnos, quiso, quiso darme el nombre, se negó varias veces. Pero como seguí insistiendo, todavía yo, sí, yo seguí insistiendo porque nosotros sabemos que si ellos andan haciendo el trabajo correcto, tiene que identificarse. Entonces yo le les dije, quién se usted? a los policías que nos atendió el caso anoche. ¿A qué hora vinieron? A las ocho y media, a las nueve, media hora después del caso. ¿Y usted lo preguntó el nombre? Y, y, no quiso darme el nombre. Me dieron el nombre de muy mala ¿Cómo se llama? Ahorita no recuerdo el nombre. El otro compañero que vino a verme, él notó los datos, pero ahorita él no está no recuerdo sus nombres, pero sí me dieron un nombre. Incluso hasta la plaga. Pero tuvo que insistir entonces. Varias veces. Y de mal modo me dieron el nombre. Y me dieron el nombre porque yo le dije, vea señores, este, yo tengo entendido que ustedes si andan haciendo el trabajo correcto, debe identificarse. Y si ustedes niegan, se niegan a dar el nombre porque andan haciendo lo incorrecto, no están haciendo el trabajo que delegó. Entonces, el que estaba tomando datos me dio el nombre y el otro también, así de mal modo.